to nic ne Jako ryčme jsme dream tým svítíme za tmy Překročíme i tvůj stín, neřeším hejty Je to součástí mý hry, není to jen slib Za měsíc děláme míč Měnil jsem hadr z New Yorku, už je to dávno co jsem měl Kapse jenom pár korun, ale teď jsem bestseller Prodávám pay-per-view, jsem jako Jake Paul Vracím se domů, jsem jak Manchester Ronaldo Vážím si svůj to nic ne Jako Rich jsme jsme Dream Team, svítíme za tmy Překročíme i tvůj stín, neřeším hejty Je to součástí mý hry, není to jen slib Za měsíc děláme míč Pracuju naplno, v kožichu jsem jako Leoš Mám si followers, bohatý jako Conor Buduju imperium, jsem jako Rich Man Ke každému respekt, nežanej sig head Pracuju na sem snu, doufám, že jednou z svůj koment dřív nebo později stejně smáznu Chcem si to nic jako Richmond jsme